ал халық міне бүгін қолғабыс әділет әділетті қолғабыс ұйымының басшысы раш мен сосын э, құралай марданова иә құралай марданова және мен асқар Сенбаев, Сенбаев үшеуміз келіп міне әкімшілікке келіп э, иә оған дейін біз хат жазғанбыз мына э, неде алжирда ақмола ауылында алжирда бірінші қазанда э, митинг өткіземіз деген сондай э, ескерту ескерту хат 21 күн жолдаған сол жолдаған немізге ескертуіміз бүгін міне жауабын алып бүгін шақырылған уақытында келіп әкімшілікке келіп ә, ішкі саясат өкілімен кездесіп сол сұхбаттастық сол раш сұлтан өзіңіз не дейсіздер жаңағы кездесуге жайлы қайырлы кеш қымбатты ағайындар мен енді қарай жалғастырып айта берейін асқар асекеңнің иә біз сондай мақсатта бүгін келдік ол мақсат біздікі емес өздерінің шақыруы бойынша арнайы учредитель құрылай айманова біз әділетті қоғамдық бірлестіктің атынан алжир жаңағы мемориалдық кешеніне біз сол жерге жаңағы ескерту бердік мынау жиырмасыншы ғасырдағы қуғын сүргін репрессия бүгінгі күні жиырма бірінші ғасырдың жиырма бірінші жылы елбасымыздың айтқан рухани жаңғыруы ма осылай жаңғыртып жатырмыз ба өшкенімізді тірілтіп өлгенімізді тірілтіп өшкенімізді қайтадан жандырамыз бәрін рухани жаңғыртамыз десек біз карлах гулах алжир сол репрессияны жалғастырып жатқаннан кейін иә біз анамыз әжеміз бұндай бәрін біз иә өте саяси қателесіп біздің құқымыз тапталып жатыр намысымыз аяқ асты болып жатыр біз бұған ешқандай ә, келіспейміз деген сыңайда бір жағы біз сол жерге барып шерімізді тарқатайық мұңымызды шағайық деген иә мақсатта біз арнайы осы не территориально осы неге қарайды екен жаңағы мхм нұр сұлтанның әкімдігіне түсейік астына қарай иә астына қарай түсейік аха иә иә міне қараңыз мен әкім әкімшілікті көрсетейін міне болып міне әкімнен неттік енді былай қарай сөмкеңізді алыңыз тұра берсін ба или былай артқа қарай міне қараңыз әкімшілік әкімшілікке әкімнің атына келдік міне мына жерге рашсұлтан жақсы қазір алып келемін мен қош сонымен құрметті ағайындар қаталдық жұма күні кешке жақын иә мен алдым сұлтанова рәш р одан кейін менің мекенжайым сейфуллин елу алты дробь жеті жетінші пәтер астында мынау нұр сұлтан қаласы ішкі саясат басқармасының руководитель жетекші дейді ма иә бабамұратовты бабамұратов қол қойған жауап алдым басқарма астында екі приложениесі бар тіркемесі бар сүйретпесі бар онда бабамұратовтың жауабында былай жазылған сұлтанова бәрі әдемі мына жерде жиырма жетісі күні осыны әкімшілік жаңағы тыңдаймыз осы процедураны жиырма жетісі күні он алты отызда мына нұрсұлтанның әкімшілігіне келіңіз деген сөйтіп бабамұратов қол қойған ешқандай мінекей сіздерге айтайын сыртынан жала жаппайын ешқандай орындаушы ештеңе жоқ ең маңызды басты құжат осы міне осы мынау исходящий мінекей тіркелген жиырма төртінші мынау тіркелген номері мынау сұлтанова ал енді әрі қарай кеттік менің атым рәш сұлтанова енді мына жерде маған уважаемая эльвира шыңғысовна дейді маған ал бұны мен сіздер қалай түсінесіздер мен мынаны түсінбеймін менің азан шақырып осыдан алпыс тоғыз жыл бұрын шақырып қойған атым рәш қана болды ал мынау уважаемая эльвираны мен тіпті түсінбей қалдым иә біріншіден екіншіден бұл үлкен ішкі саяси басқарма бұл анау нұр сұлтан қаласындағы иә енді тағы бір менің жеке өзімнің құқымды таптайтын жеке мынау менің атымды қорсынып кемсініп мынау эльвира шыңғысовнаны маған жаңадан ат қойып берді мүмкін мен ана қытайға ма жаңағы цифровизация осылай сырға тағып жіберген шығар жарайды енді мына жерде ешқандай көріңіздер маған келген осы электронный почтамен вариант маған келгенде бұл жерде ешқандай орындаушы да жоқ электронный почтасы ештеңесі де жоқ бабамұратов деп қол қояды басқа мына орындайтын ештеңе жоқ енді ары қарай кеттік мен енді жаңа менің тілімді бұлар менің тілім ол менің тілім емес мемлекеттік тіл қазақ тілін бұлар заңына әкімшіліктің ішкі саясаты пысқырмайды сөйтіп айтады өйткені мен мінекей қазақша жаздым қазақ тілінде ескерту қазақ тілінде иә, жазған ескерту қазақ тілде мемлекеттік тілде жаздым бірақ маған жаңағы уважаемая дейді уважаемая эльвира шыңғысовна дейді ал енді өздеріңіз түсініп алыңыздар мен сөзді көбейтпей ақ қояйын одан кейін оның астына мінекей мен қазақ тілінде жиырма бірінші кешегі қыркүйекте жаздым ондағы айтқаным жаңағы осы біз сол жөнінде барып ана жаққа шер тарқатайық мұңымыз шығайық ол анау жиырма бірінші жиырмасыншы ғасырдағы неге жаңалап жатсыңдар бүгін неге ана пәленбай күнара қуғын сүргін біреулерге болады біреулерге болмайды неге анау аузын ашқан белсенді басқа мына менің мына мына тұрған ә, учредительдің өзі анау он төртінші жылдан қуғындалып анау соттың алдына дейін барып қайтқанбыз сот соттан барып сумканы ал иә сумканы сумка міне көрдіңіздер ма енді ары қарай кеттік бұл сумка көрдің ба кіре берсін сумканы кіре берсін керегі жоқ енді одан кейін тұра берсін енді одан кейін барады да жаңа біз осы жерге келіп бабамұратов жарайды жоқ екен өз жұмыстарымен кеткен екен ол көмекшісі айбар деген ай, айдарлы ол да жаңағы өзінің бізді қош көрмеді мына орындаушысы бар екен бірақ еш жерде аты жөнін жазылмаған жазылмаған еш жерде аты жөнін жазылмаған телефоны ғана мен телефонды жаздым ғой дейді айналайын алдыңа сағат төртте келіп төрттен он минут кеткенде астындағы жаңағы хаттамадан бюро сол жерден келіп звондап арнайы ішкі жаңағы төрт орындық саннан іздедік бабам жоқ деді ә, сонда енді жаңа келіп абзал ай ақжол деген ә, жаңағы маманы келіп неге қарамайсыңдар неге оқымайсыңдар бірімесе екі телефон жазып қойдым ғой дейді мына екі қағаз мынау менің қағазым мынаның ішінде сіз ақжолдың атыма телефоныма как орындаушы ретінде мен білмеймін бірдеңені ештеңе де қалған жоқ бірақ бәрі маған келген осы бұл менің анау телефонымда тұр бұл жерде ештеңе де жоқ жай бір телефон аты жөні жоқ бірақ ол орындаушы кім сонымен мен жерден келіп звондадым кім жоқ деді қазір осыны орындаушы келеді деді сол орындаушыдан алған жауабымыз аяғында ол қашып кетті неге сосын мен айтамын так мынау постановлениені дейді мына жерде отказать Р. Султановой в проведении мирного митинга 1 октября 2021 года на территории музейно-мемориального комплекса Алжир. дейді. И ең бастысы контроль за исполнением настоящего постановления, настоящего постановления дейді, оставляю за собой деп м, орал. Бұл енді настоящийін өзім қадағалаймын деп отыр менің Иә. білетін орысшам бойынша. Иә. Ал бірақ об, об отказе, об отказе в проведении мирного митинга. Угу. одан кейін барып санитарный врачтың постановлениесі жазып қояды президент сөйтеді де келіп мына жерде заслушивание болады деп айтқанбыз сізге дейді мына жерде вместе с тем мынау жаңағы эльвира шыңғысованаға айтып жатыр да Вместе с тем извещаем вас о том, что 27 сентября в 16.30 состоится заслушивание для осуществления административной процедуры дейді ал бұл қайсымызға эльвираны тыңдаймын мен мына сұлтановаға дейді адрес мекенжайын бірақ э, уважаемая деп эльвираға айтады мен түсінбедім енді мен келдім ғой мен енді алпыс тоғыздағы жасым үлкен кісімін ғой енді мына жерде былай айтады мен айтамын так мен енді оның бәріне келісіп жатырмын менің атым азай шақырып қойған атымды анда жіберіңдер менің анамның тілін емген алпыс тоғыз жыл бұрын менің тілімді бүгінгі тіл туралы заңды оны өрескел бұзып отырсың мінекей маған сөйтесің де уважаемая деп ананы жазасың анау енді неге маған деймін мен айтамын приложениеда неге маған проект постановления акимата города нұр сұлтан дейсің деймін ғой проектің не проекттің қазақшасы жоба емес па деймін ғой Ай там мой. Об отказе э, в проведении мирного митинга міне созып отыр бұлар иә жоқ ол жоқ неге енді мына бір біріне үйлестіріп кішкене былай тақырыпқа сай жаңағы енді мен мынаның сыртынан купальник киіп алмаймын ғой мысалы үшін да иә былай кішкене ана менің немерем сөйтеді бүкіркендігі ерді сыртынан купальник киіп алып суға секіреді диваннан секіреді да сол сияқты болып мынау сондай болып тұр мен түк түсінген жоқпын сіз не түсіндіңіздер сіздер не түсіндіңіздер түсінген жоқпын мінекей проект дейді постановление акимата города нұр сұлтан дейді жоба иә бұны мен жоба деп түсіндім сөйтсем бұл жігіт жаңағы ақжол ма ол айтады иә біз анау ана жаққа сіз жалғыз өзіңіз жүріңіз дейді біз кіргізбейміз сіз жалғыз өзіңіз жүріңіз біз ана жаққа кабинетте сізге ғана түсіндіремін сыбырлап айтады екен да маған жаңағы мен айтамын мен ә, как e, руководитель басқа менде атқарушы директор бар пресса ну, жаңағы журналист e, жаңағы блогер бар учредительдер бар иә. бұл жерде сіздер айтып отырған қоғамдық орынға баруға болмайды дейді сосын мен айтамын сіз айтыңызшы деймін қоғам деген кім қоғамдық орын деген не соны айтыңызшы дедім ол маған қатты ренжиді жаңағы сіз неге маған сұрақ сұрайсыз мен енді өзім түсінбеген сұраймын ғой мен айтамын сіз үкіметтік ұйымсыз сіз құлысыз сізді жалдап отыр салық төлеп халық қоғам а мен үкіметтік емес ұйыммын мен қоғамды біріктіріп қоғамдық бірлестік мен солардың мүддесін қорғап жүрмін деймін ақ айтамын ғой жаңағы ақ қатты сатурациясы түсіп кетіп қызу көтеріліп кетіп ақырында ақжол жол менен қашып кетуге тура келді ал сіздер не дейсіздер бұл жерде айтылған жаңағы қоғамдық орынға баруға болмайды дейді а сонда біз бір бізді неге алалайды мысалы үшін тіркелген сонау анау қай заманда тіркелген әділетті қолғабыс қоғамдық бірлестігі иә өзіміздің уставтың деңгейінде қоғамдық бірлестік болғасын жазып отырмыз жаңағы сұрағымыз біреу ақ ал енді мен сосын салыстырамын да мен ренжимін мен жұма күні ауырдым өйткені бір жақ жасым бар ғой неге менің құқым неге мені сондай мұжықсынып отыр мынау әкімшілік па мынау билік па бұлар ә кеше еш жерде тіркелмеген демократиялық партия қазақстанның анау абай мен сол абай даңғылында институт бітіргенмін Арман театрға баратынбыз не анау республика сарайы тұр анау абайдың басында а деп митинг өткізді ғой иә оларға болады мамай мамай бұжай. иә ал э, иә аты кім жанболат а жанболат аха ал тіркелген қоғамдық бірлестік неге мен барып ана жерге жай ғана құран оқып бағыштап тағзым етіп мұңымыз шағып ол қоғамдық орынға неге бізге бару болмайды біз қоғамдық қоғамбыз ғой ол біз үшін арналған орын ғой иә. қоғамға халық үшін халық үшін қоғам деген халық деген сөз ал менің жазып отырғаным ол бүкіл осы қоғамның біріккен иә бірлестік арнайы уставы бар арнайы есеп шоты бар басқасы бар енді жоқ жоқ сіз жазғансыз сізден басқа адам бізге кіруге болмайды алла алла жоқ жоқ ертең қайтадан мынаны жөндеп жазып беремін дейді енді бүгін шыңғысовна деп еді ертең білмеймін тағы кім деп жазып келетін ертең қайтадан жазамын да ертең қайтадан осы уақытқа шақырамын дейді жүрейін мен енді осыны әуселесін көтеріп ал сіздер не дейсіздер айтыңызшы сіз не дер едіңіз осыған неге менің өзімнің мынандай қылып аяқ асты етіп құқымды таптап тілімді сор қайнаған сорлатып менің менің иә қазақ тілін мен президент те елбасы да айтты ғой қай тілде сұраса сол тілде жауап бермей мынау ішкі мыналар қайта провокация жасап қайрап бірімізді біріміз ал действительно өлі мамай сөйлейді сен қайдағы демократиялық таңдау қарай көр мына кемпірдің бөлесін ертең келесің жоғарыға жалғыз барасың мен айтамын жоқ мен ертең әлдеқандай жағдай болады аяқ астынан мен ол жерге бара, барам деп айта алмаймын барам ба бармаймын ба өйткені менің денсаулығым ә, бірақ енді уақыт көрсетеді десем жоқ мен айтамын менде директор бар мен басқа менен басқа ұйымдастырушы мінекей учредительдер бар міне бізде блогер ә, журналистер бар прессаның осылар бар жоқ олардың қолында жаңағы арнайы ұйымдастырушы менмін ғой менен жаңағы доверенность болу <laughs> әй бұл үлкен қоғамдық бірлестік қой иә, бәлен жыл жұмыс істеп жатқан иә қаншама жылдан осының бәрі учредитель мүше атқарушы директор бар мынау ішкі саясатта мына кульгинов алтай сейдорович қайдан жинап алғансыз мынау менен де сауатсыз әлде бұл өте сауаттыларың ба жаңағы мен түсінбедім әлде бола бере ма бізді халықта әбден уже болды бір шықты айта сал бар кет болмайды санитарный айтты па кім мынау қаулысы бар деп жарайды мен кешіріңіздер қашып кетті ертең келесіз ғой ертең келемін енді келем иә. келмесем директор бар басқа бар иә. қандай қат қай келет, келеді оны не жазады ол жерді мен тыңдаймын а менің ол жерде мынау жалғыз өзім мен анау жүре алмаймын мхм дұрыс сахарный диабетпін әлгі букет ауруым бар екі инсульт алған адаммын осылардың қуғын сүргіннен анау осы құзырлылардың осылардың мен анау сотта түрменің төрінде шірітеміз дегенде шірмей қалғам да ар жағында нок тағы басқалар шіруге кетіп қалған а мен шірімей қалған. өйткені бізде әділдік тұрды мінекей марданова терова деген сияқты иә енді қуған сүргін бізден басталған көріп отырсыздар қалайық. бұл астана қаласының әкімшілік әкімшілігі ішіндегі саясат ішкі саясаттың мекемесінің қабылдауына біз кіре алмай қағазбен аузымызды сүртіп кетіп барамыз өйткені Э, біз э, алмағанымыз бір жағынан бастығы болған жоқ бір жағынан э, түсіністік жоқ бұлардың ішінде отырғандары орынбасарлары өздерінің не істеп не қойғандарын да білмейді біз өзіміз халық болып мына қазақ тілімізді қалай көтереміз қалай бала шағаға қазақ тілін үйретеміз қалай қазақ тілін бұл қазақ тілін жалғыз біз емеспіз біз қазақ тілі абай шәкәрім иә дұрыс айтасыз сондықтан біз қазақ тілінде өзіміздің мемлекеттік тіліміз бұл біз қандай құжат берілді өтініш берілді қазақ тілінде қазақ тілінде жауап беру керек еді олар орыс тілінде жауап береді ол бірінші өздерінің қателіктері екінші қателіктер өте ұятсыздық енді мынау сұлтанова деп жауап береді дағы енді ортасына келген кезде уважаемая э, эльмира э, эльвира шыңғысовна деп ертең келе беріңдер эльвира шыңғысовна сонда бұл жерде бұл үлкен бұл жауапсыздық қой бұл э, қазақстан бойынша асынған астана қаласы орталық астана біз қала, қаласына келіп отырмыз нұр сұлтан қаласының сонда осы қалалық әкімшілігінің істеп отырған мына орынбасарлардың жұмысы осы ма сонда біз тағы да әрмен қарай кімге барып сұрауымыз керек әлде бұлар ойлап тұр ма біз тек қана осы астана әкімшілігінде ғана болып жүрміз ба деп ойлап тұр ма біз депутаттың да қабылдауында болғанбыз министрлердің да қабылдауында болғанбыз біз біз ешқандай сатыдан шығып кеткен жоқпыз біз өзімізге қалай өзіміздің заң аясында біздің талап э, э, неміз э, бойынша құқық қорғауымыз бойынша біз соны талап етіп отырмыз дұрыс айтасыз секіріп кетіп отырған жоқпыз бірақ жаңағы бала өзі атында дұрыс айтқан ақ жол ақжол жол айтпайды иә жауап бере алмағаннан соң өзінің қателігін түсінгеннен соң өзі иә. қашып кетті қашып кетті <laughs> бәріңіз көрдіңіздер өзі қашып кетті жұрт күлді өйткені өзінің қателік екенін айтып отыр өзі айтады иә мен қателік қате болыпты иә мен оны сізге түзетіп бүгін ақ жіберемін сұлтанға дейді <laughs> бірақ ертең маған түзетіп жіберемін дейді иә бірақ енді ертең менің орныма жаңағы анау мына любой келе иә. береді ғой какая разница иә мен шыңғысовнаны келе бермеймін бұл үлкен қоғамдық бірлестік астана қаласында бекітілген он бірінші жылдан бері жұмыс істеп жатқан үлкен артында үш жүз халық бар үш жүз адам бар үш жүз адамның ішінде мен мысалы артында қызым бар ұлым бар мысалы үш жүз адам ол бір мың адам болып шығады ертең иә иә иә иә бір мың адам болып шығады қазір жеті жүзге ол үлкен қоғамдық бірлестік жеті жүзге дейін бардық ойнайтын нәрсе емес біз жай жүрген адам емеспіз біз заң аясында ғана тек заңды талап өз құқығымызды қорғау ал енді бізді мына ішкі саясат сияқты бізді арандатып жаңағы саяси өздерінің арам пиғылдарына кәдімгі тілге тиісіп жеке басыма тиісіп иә жеке басыма тиісіп отыр ғой енді жеке иә сөйтіп отырып жаңағы ол қоғамдық орын дейді маған сол жер қоғамдық орынға қоғам бармай не істейді біз енді ол жерге барып анау абайдың басына анау бүкіл алаңда ол жаққа барып бүркілдетіп жатқан жоқпыз өл аруаққа иә. сіздер де кеше біздей болғансыздар иә. біз де сіздердей болып жатырмыз енді сондай ғой былайша енді иә, үйлестірмей жатқан шығармын иә сондай репрессия мінекей алпыс тоғыз жылда жалғастырып жатыр неге дейміз ғой сұрақ біреу ақ қой бізде иә аузымызды шақ қуды ғой бізді мінекей он төртінші жылдан бері он төртінші жылдан бері үстімізден арызды жазып жазып онда не он сотық қана ұлтарақтай жерді заңмен талап етіп он алты жыл жүрген он жеті жыл жүргенде ақырындап қайтаңдап кетті міне осындай енді оны ол көп ол мұңшап бітеміз онда сол ал қалай ертең келеміз тағы да осы сізге осы бүгінгі нені ертең көрсетіп бәріңізге жеткіземіз айтарлығым енді халқым ә, э, саясатқа араласыңдар э, сол бір бірімізге байық, бір тұтас халық болып мына мұнымызды айтып билікке жеткізбесек мына билік е мына билікке сенім жоқ көріп отырсыздар ғой міне мынандай ғимарат не халықпен санаспайды не халықты тыңдамайды тоқаев айтқан сияқты әлгі ә, ес еститін үкімет дегені қайдан ол естиді естігенде е соқыр э, керен мылқау болып жатыр осы міне бүгінгі күнде таптамасыншы өзі менің аты жөнімді жөндеп иә анау ішкі саясат міне ішкі саясатымыз мынау ғой енді менің аты иә. жөнімді бұрмалап жоқ атыммен енді жаңа жоқ сұлтанова депсіз сіз өзіңіз ғана қалай дейді ол өйткені э, ол ішінде уважаемая эльвира э, жаңағы шынысы ұна деп тұр ғой ал кім шақырды сонда мен түсінбеймін анау қатты кімге жолдады не деген мені қорлап отыр бұл мені арзан шақырып отырған атымды мен бұны сотқа беремін мен бұлай бұлай ертеңге дейін аман болайық жақсы аман болайық аха жақсы сау болыңыздар